حسنا يا صغاري يوجد دخلاء بيننا تظاهروا بأنكم جميعا على وفاق هنا قصد عدو في اي أخذت ال spike في اي ال spike هنا عدو واحد رصد عدو في ايه إعادة التلقيم واحد منا على الأقل سيكون خلفهم هنا مولي احذروا الهدف ماشي سلاح هنا انتشار الدخان تبقى عدو واحد وعيد جميعا رصدت السبايك في ايه أن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة Spike DB. Nice, Omen. هنا. آخر لاعب باق. وصلت سبايك في بي. مالي. تبقى عدو واحد. عدو. Come on, you got. أداء ثمة أشياء لا يمكن تعليمها. أنت زعيم حقيقي يا بليمستون هذا ما جئنا من أجله فلنستمر года Ah, GG. حتى مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكر وعيد التلقيم هنا رصد هدف في بي سقط الشرير لن يموت حلفائي آخر لاعب باق عليكم بالهجوم عند تعرضهم للنيران المعيقة فعندما يخلص خياراتهم سيقترفون الأخطار أهناك من يشتري هذه؟ أحتاج إمدادا أهناك من يشتري هذه؟ قنبلة ستنفجر من التالي؟ هنا هنا سقطت لسبايك في بي وصلت لسبايك في آخر لاعب باق قتلت سيج زرعت لسبايك لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتك أحتاج إمدادا Don't go operator. Please go just phantom or something. Maybe one. Uh, please go with me. Angry Brimstone. عدو واحد لا أمرك ال spike هنا ال spike هنا ال spike هنا ال spike هنا يبعث هذا على شعور جيد صحيح؟ والآن لنقاتل من جديد أهناك من يشتري هذه؟ شكرا Thank you, Marcia. فلنشق صفوفهم هنا هنا لقد فقدتم قوتكم Wow, they're gang banging as fuck. زرعت سبايك آخر لاعب باق أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا الدخان قادم ظلال متحركة تم نشر الساتر سقطت ال spike في A عن طريقي تقطع عدو واحد سقطت ال spike في منطقة المهاجمين عن مقاتلتنا أعيد التلقيم Uh, both, uh, I have one for 80 and one for 30. تبقى عدو واحد. سقطت السبايك في بي. آخر لاعب باق. من التالي؟ تبقت 30 ثانية. Come on. Ich bin der Frage. Yes. Schiff please. Good. Nice. آخر جولة في الصوت اشحنوا كل ما لديكم فلن نعود إلى هنا مجددا أستطيع الشراء لن يموت حلفائي سأنشر الدخان قنبلة ستنفجر آخر لاعب باق تبديل الجبهات جاهزون أحتاج هذا نايس تذكروا ضرورة التواصل معا أثناء القتال أحتاج إلى سيؤمن Reina, you, you're not an operator pro, so don't play with operator, please.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 أحتاج علاجا أحتاج علاجا لأجلك هنا شكرا سقطت لسبايك في بي السبايك بحوزتي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ اقتربوا هنا قنبلة ضوئية سقطت سبايك بي تبقى عدو واحد تم إطلاق السكين جاري النبي قنبلة بآلام مبرحة في ركبتي بعد هذا Yeah. عملهم Come at the outer. سأرمي قنبلة يدوية كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ السبايك هنا نجهز عليهم حتى آخر نفس ال spike هنا ال spike هنا أنشر الدخان أسلب البصر الدخان قادم سقطت السبايك في A سقطت لسبايك في اي تم محو عدو عدو واحد آخر لاعب سقطت لسبايك في اي Come 30 ثانية فاز المهاجمون انتهت اللعبة